pamer opo sing arep tak pamerke sambat opo sing arep tak sambatke aku iki mung menungso lumrah kang ketunungan ino salah lali apes lan mati